Kita nyari black metallic di toko soalnya nggak ada kita campur aja ini warna silver ya silver metallic dicampur dengan hitam ya hitam super black ini hasilnya udah dicampur ya jadi ada metaliknya oke kita lanjut lagi kita nanti ke pengecatan kasih clear ya atau pelindung muncul metaliknya jadi hitamnya itu kayak keabu-abuan ya kayak semacam apa ya pokoknya hitamnya bercampur metalik khusus buat hobi aja ini barangkali ada yang eh, mau ngecek sendiri gitu tanpa ribet dicopot nanti dicopotnya karena nggak ada jangka dongkrak lanjut lagi nanti

jadinya ada metalik-metaliknya dikit ya dan ini adalah merek clearnya yang saya pakai ya ini kualitasnya udah oh, nggak oh, diragukan lagi ya oke jangan lupa like subscribe dan share ke temenmu ya jika video ini bermanfaat terima kasih